we are here at Merrywoods Academy. And we are, I we, ang sana yun, sa English, ah, we are going out, we are going mag-appeal. We'll join, ah? <laughs> we'll join. we will. be attending, we will be attending, um, kung sa Toyo attend, Parents orientation. Parents orientation. So, ako muna yung guardian. guardian. Parents and guardian. Okay, angel. Man and darling. <laughs> so, muna siya ka very good. Wow! Muna na siya. <laughs> Ano yung friend? Kasi gilid na. Kasi, kasi na maabot. Hello, pabalo. Hi! Hi! <laughs> Okay, bisag din mo gano kay nakadjud sila. Kapay kidugi kayo five, four. Sayo pa, sayo, sayo pa. Uy, mas mayo mo ng sayo kaysa malate. O dapat 30 minutes da before sa imong appointment. Eh. Ito 15 minutes pero sayo kayo mo. Sige na lang kaysa malate. O ganun ka malate. <laughs> Tamer. Tamer. Sundahan na may sa ilang taas. Paano mo? Kapit na na yun. Miss kailang school. Gihangak kog saka. Gamay ra kay taas. Unsa ni One eternity later. Okay, yeah, nakados na ba? Mom, five years later tayo. Five years later, di kay grabing orientation, ay manguli na me.